Bona paz patruti. Joias de Paște fericit. Mașnoi pasche. Joias pac. Felices Pascuas. Happy Easter. Um, Pascua Candiama. de fericit. Happy Easter. Vrolijke Pasen. Scalea bayramınız é kutlu é olsun. Feliz Páscoa! Boa Páscoa a todos!